Церковь тоже попадали? Тут ну, попали здесь во дворе у них ракопощевая, ну, такой грибочек был. Я только не могу сообразить, где он. А вон, видимо, там ворота, смотрите, разрушены. Да, наверное, она туда попало. Да, да. Это кирпичная развалина, вот попал снаряд. здесь тоже фосфорными бомбили? Фосфорными выше. Вот здесь у нас наверх э, а, аэродром. Ну, он так заброшенный. Но они пытались одно время сюда в Украину на вертолете десант высадить. Не получилось у них. Вот это они там выше долбали фосфорными. рыбалки, я же говорю, было. Ну, как сиделка вот. И э, тут они там разбили его. Ну, а если бы немножко то и церковь побили. К этому и шло все. Потому что тут черевку купили тоже, я говорю. Там дальше по улице тоже горело все. Еле. потом тоже под клеенкой он видите, следующий он под клеенкой тоже там горел. Ну там и дальше горели, ну и те тоже. там это сбоку. У них там как котельня вот это ж тоже туда попал снаряд. Да, эту школу к первому сентября не откроют. Да, кто там? Дело в том, что у нас еще одна школа, вот там есть. А вон видите, осколками а посекли ловушку. Тоже кирпичная. У нас там еще одна школа есть. Ну, хорошо хоть там, хоть туда, может, детей переведут. Так, конечно. Вот я же говорю, тут то ли 4 класса, то ли... Ну, немного тут классов было. Как начальная школа, как она была. А основная там, конечно. Но ну, все равно детки учились. Естественно, никто ее до 1 сентября не сделал. Москвы, это я и сам увидел, как посыпало. Дырки видите в заборах, заборчики. Вот это же все снарядами выносило, дырямахи. Он был целенький, хоть и старый и целый. Я же говорю, мы тут сидели на этом заборе все время. Вот это повываливало. Еле по дороге несмотря на то, что там и машины, и жители ездили. Ой, у нас вот там возле дома э, как расстреливали этот, э, там то ли мойка, то ли автосервис какой-то. Стояла колонна возле блокпоста машин, ну, гражданские, местные жители. И как начали скорочина лупить по этой дороге, машины не знали, куда деваться. Там осколки летели во все стороны, снесло там крышу, часть крыши с автосалона этого разорвало. И дома жителей, как, ну, как карточные домики разлетались от взрыва. Я вообще удивляюсь, люди рассказывали, говорят, как мы в погреб позалезали, что именно в этот момент, как Бог куда послал нас всех в погреб, что они не погибли там. Дома поуничтожали. Ну, дырямахи, видишь, какие. здесь очень оживленный район был. Здесь постоянно столько народу вот в этом пятачке собиралось. Там магазины здесь, вот, там киоски, все время люди. И наносили сюда удары. Вот по этой улице обстрел тоже был. Ну, туда не пойдем, наверное.